sei muito, não. Tem mesmo. Aqui, Guilherme, olha. Tá, ó. Pa, pa, papagaio que mandando aqui, um monte de papagaio que mandando, olha. Olha, Olha, pra pagar te banho aqui, ó. Peguei um, peguei um cubinho com essa vasilha aqui, ó. Pe... Isso, isso morder. Não, morde não, Você Tem que pegar de vez, viu? Não, vai, não. Pega aí, pega aí. aí. Ô, miserável, você é merda, Aí, miserável, pra pegar passarinho, desgraçado. Olha aqui, filho, aqui. Devolveu o papai pra natureza. Aí, filho. Desgraçado, pega nos passarinhos tomando banho. Pega agora aí. Rota! Ha ha ha! esposa que está dormindo. Olha só. solta o ar. Inspira, sobe, até em cima. Agora respira. Só por favor. É. 17, 25. Já tem 25. É. Quantos anos você tem? 40. Hein? 40. 25. Tu estica bem o braço pra trás e solta. Vai, deita os braços pra trás, dele. Aí solta. Vai. Vai dar certo. Rapaz, ele é melhor do que o menino, ó. Vai dar certo agora. Vai. Peraí, solta que eu tô aqui embaixo. Tá fazendo X. Solta. Tá Pode. Joga. Pode. Assim? Aham. Uhum. Assim, né? É. Solta? Solta. <laughs> block. pra prender chega. Presta, fala. Fala na tua. estado nojento é o, o Ceará, Ceará. Entrou na buraqueira, tá filha da puta! Tá dormindo, vai lá acordar ele, vai. Vamos. Vai, vai, vai. Vai perto dele. vai aliás, dá, dá pra ver só pelo buraco. Só que de vez em quando ela pega e sai assim, ó. Se <laughs> Olha lá, fica olhando aí. Aqui, ó, olha aqui. Vai, mano, lacra aí no pé aí, teu pé, lacra aí, mano. Aí, ó. vamos, vamos, vamos. Agora eu quero fazer uma pergunta. Ah! Ah! Ah! ah! Que isso? Ha ha ha ha! pariu, Vitor. Vai se fuder, velho. Nossa, vai a merda, filho da puta. Colocar a moça para andar livremente pelas ruas. Vamos ao experimento.